ey odamlar nimaga uyalmaysizlar dedilar odamlar aytdilar nimadan yo rasululloh yemaydigan narsangizni zapas qilib yig'ib qo'ygandan uyalmaysizmi yashamaydigan imoratlarni dang'illatib qurib unda yasholmay qo'rqib yurishdan uyalmaysizmi yetirib bo'lmaydigan hoyu havasni qilaman deb berilib o'zingizni joningizni qiynab yurishdan uyalmaysizmi ichkariga kiravering hoji buva ana shu narsalardan qilmoqlikdan Allohdan uyaling Qani birodarlar, beti sarvari olam o'zlarini ummatlarini juda keyin keladiganlarini holidan gapiryaptilar. u sahobalarni kattadan katta imorat qurib qo'yib, ichiga kirishga qo'rqib yurganlari bo'lmagan. Bizni zamonada bor u. Dang'illatib qurib qo'ydi. Ichida yashashga qo'rqadi. haddan ortiq qilib yuborgandi yoki zapas qilib olib qo'ydi odamga xalqlarga kelgan ko'pchilikka kelgan rizqlardan qoplab un guruch yog'larni olib qo'ydi yesa u joni ikkita uchta bolasi bor ozginadan yeydi ularni sasitib qo'yadigan bu bizni zamonaga kelgan sarvar olamga Alloh dillariga soladi payg'ambarimiz gapiradi payg'ambarimiz tohir zamongacha keladigan xalqlarimizga payg'ambar bo'lmaydigan xayollarga borib o'zingizni hoyu havas qurboni qilmang ularga qarata aytayotgan gaplari xuddi bizni zamonada yemaydigan narsangni yig'ib nima qilasan sasitib tashlab yuborasan turmaydigan imoratlarni dang'illatib harjay harjayda nima qilasan quraverib huvillatib aqlga sig'maydigan hoyu havas ketidan quvib o'zingni muncha qiynaysan mana shundan xudodan uyaling bandasidan uyalmasangiz ham debdilar